नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आइए आज हम आपको बताते हैं कि पालक का सूप कैसे बनाया जाता है पालक का सूप बनाने के लिए एक किलो पीली मूंग दाल लीजिए आधा कप बारीक कटी हुई पालक एक छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर आधा कप दूध नमक स्वाद अनुसार और काली मिर्च आधा चम्मच पालक का सूप बनाने के लिए सबसे पहले दाल को भिगो लें और निथार कर अलग कर लें उसके बाद एक प्रेशर कुकर में पीली मूंग दाल को पकाएं। पकाने के बाद इसे अच्छे से फेंट लें एक कटोरी में कॉर्नफ्लावर और दूध को अच्छी तरह से मिलाकर एक तरफ रख लीजिए उसमें पालक कॉर्नफ्लावर दूध का मिश्रण नमक और काली मिर्च का पाउडर डालिए अच्छी तरह से मिलाइए और लगातार हिलाते हुए धीमी आंच पर पकाएं और इसके बाद गरम गरम परोसें